हेलो फ्रेन्ड फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ तपाईँको शान्त प्यारो युट्युब च्यानलमा आजको यस भिडियोमा हामीले होइन सशस्त्र प्रहरी बलको सशस्त्र शाहक प्रहरी निरीक्षक होइन सशस्त्रको प्रहरी शाहक निरीक्षक होइन त्यसको प्रथम चरणमा के के हुन्छ प्रथम चरणमा चाहिँ पारम्परिक स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ जसमा चाहिँ उचाइ तौल साथी अनि साधारण ब्यारिङ गर्ने गर्छ यसमा कतिसम्म हुन्छ भने होइन कतिसम्म तौल उचाइ छाती भयो भने हामी पास हुन्छौँ त त्यसको बारेमा त्यसको साथसाथै होइन द्वितीय चरणमा शारीरिक सहिष्णुता हुन्छ भन्नालाई फिजिकल टेस्ट होइन फिजिकल टेस्टमा चाहिँ कति मिटरको दौड हुन्छ कतिचोटि सिटअप गर्नुपर्छ र कतिचोटि पि पुसअप गर्नुपर्छ साथै कतिचोटि चिनअप गर्नुपर्छ र कति कति मिटरको दौड हुन्छ होइन र त्यसमा कति सेकेन्डसम्ममा हामीले पार गर्यो त्यो दौडमा साथै कतिचोटिसम्म सिटअप पुसअप र चिनअप गऱ्यो भने पास हुन्छौँ स्वास्थ्य परीक्षामा मेडिकल टेस्टमा होइन कुन कुन टेस्टहरू हुने गर्छ र त्यसको त्यो टेस्टहरूको नाम के के छ साथै त्यसको साथसाथै होइन यसको लिखित परीक्षामा होइन यसको लिखित परीक्षामा चाहिँ कुन कुन टपिकबाट कति मार्क्सको रहेको हुन्छ र साथै यसको इक्जामहरू कति घन्टाको हुन्छ त्यो सबै कुरालाई डिटेलमा जान्नको लागि आउनुहोस् हामी भिडियो स्टार्ट गर्दैछु तबसम्मको लागि तपाईँ यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु त त्यहाँ भएको बेलायकनमा क्लिक गरेर वालमा क्लिक गरिदिनु यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू पाउनको लागि आउनुहोस् अब हामी भिडियो स्टार्ट गर्दैछौँ नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले होइन प्रहरी सहायक निरीक्षकको लागि प्रहरी सहायक निरीक्षकको पाठ्यक्रम र त्यसको परीक्षा योजनाको जुन परीक्षा योजना जुन बनाएको छैन त्यसको त्यो परीक्षा योजनामा अब हामी आइसकेको छौँ र त्यसमा आइसकेपछि होइन सर्वप्रथम हामी के गर्छौँ यसको होइन परीक्षा योजना चाहिँ जम्मा छवटा स्टेपमा रहेको हुन्छ फर्स्टमा चाहिँ प्रथम चरणमा यसको के हुन्छ शारीरिक पारम्परिक शारीरिक परीक्षण हुन्छ त्यति यसको द्वितीय चरणमा चाहिँ शारीरिक सहिष्णुता परीक्षा हुन्छ त्यति यसको तृतीय चरणमा चाहिँ विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ र चौथो चरणमा लिखित परीक्षा हुन्छ र पाँचौँ चरणमा विशेष स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ र छौथौँ चरणमा अन्तर्वार्ता परीक्षा लिएर के गर्छ यसमा नियुक्ति गर्ने गर्छ अनि यसमा एउटा चरणहरूमा चाहिँ सम्मिलित हुनको लागि होइन तपाईँ फर्स्ट प्रथम चरणमा यदि पास हुनुभयो भने मात्रै द्वितीय चरणमा सम्मिलित हुन पाइनेछ यस्तो व्यवस्था रहेको छ अब सर प्रथम चरणमा होइन प्रारम्भिक शारीरिक परीक्षणमा चाहिँ के के हुन्छ त त्यसको बारेमा डिटेलमा हेर्नेछौँ प्रथम चरणमा यसको चाहिँ प्रारम्भिक शारीरिक परीक्षणमा चाहिँ उचाइको नाप्ने गर्छ उचाइ चाहिँ कम्तीमा कति बासठ इन्च हुनुपर्छ पुरुषको हकमा होइन बासठ इन्चभन्दा माथि अथवा बासठ इन्च छ भने ठिक छ त्योभन्दा कम छ भने फेल हुनुहुन्छ त्यस्तै महिलाको लागि साठी इन्च चाहियो त्यस्तै तौलको कुरा गर्दाखेरि होइन पुरुषको हकमा पचास केजी हुनु पऱ्यो कम्तीमा त्यस्तै महिलाको लागि कम्तीमा बयालिस केजी हुनुपर्नेछ छाती छातीको कुरा गर्दाखेरि होइन पुरुषको हकमा नफुलाउँदा कम्तीमा एकतिस इन्च र फुलाउँदा तेत्तिस इन्चसम्म पुग्नु पऱ्यो त्यस्तै महिलाको हकमा यसमा कुनै लागु हुँदैन छातीको कुरा गर्दाखेरि त्यस्तै अब यसको चरणको कुरा गर्दाखेरि होइन द्वितीय चरणमा चाहिँ शारीरिक सहिष्णुता परीक्षा हुन्छ जसमा चाहिँ तिन सय मिटरको दौड हुन्छ र तिन सय मिटरको दौड चाहिँ होइन पचास सेकेन्डसम्म पार गरेको हुनुपर्छ पुरुषको हकमा होइन र महिलाको हकमा चाहिँ साठी सेकेन्डसम्ममा पार गरेको हुनुपर्छ तिन सय मिटरको दौड अब यसको दुई नम्बरमा हुन्छ के सिटअप हुन्छ सिटअपमा चाहिँ कम्तीमा होइन पुरुषको हकमा पन्ध्र पटकसम्म गर्नु पऱ्यो र महिलाको हकमा पाँच पटकसम्म हुनुपर्छ त्यस्तै पुसअपको कुरा गर्दाखेरि होइन पुरुषको हकमा कम्तीमा पन्ध्र पटकसम्म हुनु पऱ्यो र महिलाको हकमा यसमा पनि होइन पुसअपमा पनि कतिसम्म प पाँच पटकसम्म हुनुपर्छ त्यस्तै चिनअपको कुरा गर्दाखेरि होइन पुरुष कक्षमा चाहिँ कम्तीमा पाँच पटकसम्म हुनु पऱ्यो र महिला कक्षमा कम्तीमा एक हुनु पऱ्यो चिनअपको कुरा गर्दाखेरि त्यस्तै अर्को चाहिँ बत्तिस सय मिटरको डड हुन्छ बत्तिस सयको मिटरको डुड डड पार गर्नको लागि होइन पुरुषको हकमा सोह्र मिनट रहेको हुन्छ त्यस्तै महिलाको हकमा अठार मिनट रहेको हुन्छ यो भयो द्वितीय चरणको अब द्वितीय चरणमा पास हुनेहरूलाई मात्रै तृतीय चरणमा सम्मिलित हुन पाइनेछ अब यसको तृतीय चरणमा हेर्छु त के के हुन्छ यसको तृतीय चरणमा चाहिँ विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ जसमा चाहिँ जेनरल पर्सनालिटी अब्जर्भेसन हुन्छ र मेडिकल चेकअप हुन्छ त्यसको साथसाथै होइन जेनरल फिज फिजिक्स सर्जिकल चेकअप हुन्छ त्यस साथै डेन्टल चेकअप हुन्छ साथै आई टेस्ट हुन्छ साथै इएनटी भिपी टेस्ट हुन्छ र प्रेग्नेन्सी चेक हुन्छ यो चाहिँ महिला फिमेलको लागि मात्रै रहेको हुन्छ त्यस्तै अब यसको होइन थर्ड फेजमा पास भएपछि मात्रै फोर्थ फेजमा इन्टर गर्न पाउँछ होइन अब यसको फोर्थ फेजमा के के हुन्छ त त्यसको बारेमा हेर्नेछौँ यसको होइन चतुर्थ चरणमा चाहिँ लिखित परीक्षा हुन्छ लिखित परीक्षामा जसमध्ये होइन प्रथम पत्रमा चाहिँ प्रथम पत्रमा चाहिँ नेपाली र इङ्ग्लिसबाट पचास पचास मार्क्सको रहेको हुन्छ अब कुन कुन टपिकबाट रहेको हुन्छ त्यसको बारेमा अहिले हामी हेर्नेछौँ ल त्यसको लागि होइन ने नेपालीबाट होइन नेपालीबाट चाहिँ व्याकरण चाहिँ पन्ध्र अङ्क रहेको हुन्छ र त्यो व्याकरणहरूमध्ये होइन के के रहेको हुन्छ त नामबाट रहेको हुन्छ साथै सर्वनामबाट विशेषणबाट कालबाट क्रियाबाट कर नकरणबाट वाक्यमा प्रयोग गरबाट समास विग्रहबाट लिङ्गको प्रकारबाट वचनबाट साथै पुरुषबाट निपातबाट त्यसको साथसाथै होइन यति चाहिँ व्याकरणहरूबाट रहेको हुन्छ जुन चाहिँ पन्ध्र अङ्क अङ्कबाट आउँछ र त्यति गरेर होइन यसको पैँतिस अङ्क चाहिँ नेपाली रचनाबाट आउँछ जुन चाहिँ निबन्ध लेख्न आउँछ पत्र लेख्न अथवा निवेदन लेख्न आउँछ त्यति बोध गर्न आउँछ साङ सेपीकरणबाट विस्तृतीकरण गरेर यसरी गरेर होइन यसबाट पनि पैँतिस मार्कको आउने गर्छ यो भयो नेपालीको होइन नेपालीको प्रथम पत्रमा यति क्वेसनहरू र यति अङ्क आउने गर्छ त्यस्तै अब इङ्ग्लिसको हेर्दाखेरि होइन इङ्ग्लिसको चाहिँ त्यस्तै इङ्ग्लिसको हेर्दाखेरि होइन इङ्ग्लिसको चाहिँ यसको बिसवटा क्वेसनहरू होइन ग्रामर एन्ड भोकाबलेरीबाट रहेको हुन्छ जसमध्ये पार्ट अफ स्पिचबाट रहेको हुन्छ tense voice narration tag question article pronoun noun पन्च पन्चुएक्सन एड्जेक्टिभ त्यसको साथसाथै होइन सिनोनेम्स एन्टोनेम्स सिङ्गल वर्ड यिनीहरूबाट होइन यिनी यति ग्रामरहरूबाट चाहिँ कति बिस मार्क्सको होइन आउने गर्छ इङ्ग्लिसको होइन त्यस्तै रिडिङबाट यसको होइन रिडिङबाट चाहिँ रिडिङ कम्पेरिजन र ट्रान्सलेसन नेपाली टु इङ्ग्लिस र इङ्ग्लिस टु नेपाली गरेर होइन यसबाट चाहिँ पनि दस मार्क्स छुवाउने गर्छ त्यस्तै यसको राइटिङ यसको लागि होइन यसो र लेटर लेख्न आउँछ जुन चाहिँ बिस मार्क्सको रहेको हुन्छ यसरी गरेर होइन प्रथम चरणमा चाहिँ यति नेपाली र इङ्ग्लिसबाट यति क्वेसनहरू रहेको हुन्छ त्यस्तै अब यसको होइन लिखित परीक्षाकै द्वितीय चरणमा होइन यसको द्वितीय चरणमा चाहिँ द्वितीय पत्रमा चाहिँ के हुन्छ द्वितीय पत्रमा चाहिँ सामान्य ज्ञान र आइक्यूहरू रहेको हुन्छ जसमध्ये होइन मध्ये होइन राष्ट्रिय राष्ट्रियबाट होइन तिसवटा प्रश्नहरू डाएको हुन्छ एक एकवटा गरेर जसको अङ्कबार चाहिँ तिस मार्क डाएको हुन्छ जसमध्ये होइन नेपालको इतिहास र इतिहासको बारेमा पढ्नु रहेको हुन्छ र ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटकीय दृष्टि नेपालको महत्त्वपूर्ण स्थलहरूबाट रहेको हुन्छ त्यस्तै भौगोलिक बनावट जनसङ्ख्या हिम शिखरहरू नदीनालाहरू राजमार्गबाट रहेको हुन्छ त्यस्तै संवैधानिक राजनैतिक अवस्था स्थानीय सरकार र सुशासनबाट रहेको हुन्छ त्यस्तै नेपाली साहित्यकार र तिनका रचनाहरूबाट रहेको हुन्छ त्यस्तै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व तथा विचारहरूबाट रहेको हुन्छ खेलकुदबाट र समसामयिक राष्ट्रिय घटनाहरूबाट रहेको हुन्छ तिस मार्कको त्यस्तै अब यसको अन्तर्राष्ट्रियको बारेमा होइन अन्तर्राष्ट्रियबाट बिस मार्क्सको रहेको हुन्छ एक वान मार्क्सको बिसवटा क्वेसनहरू रहेको हुन्छ जस्तै भौगोलिक अवस्थाको बारेमा होइन भौगोलिकमा देश महादेशहरूको बारेमा जस्तै महासागरहरूको बारेमा नदी नालाहरू पर्वतहरू श्रृङ्खलाहरूको बारेमा रहेको हुन्छ त्यस्तै दुई नम्बर त्यस्तै राजनैतिक सामाजिक र आर्थिक अवस्थाको बारेमा रहेको हुन्छ त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घ युएन सार्कको बारेमा बिमस्टेकको बारेमा एसियनको बारेमा रहेको हुन्छ त्यस्तै खेलकुद दक्षिण एसियाली खेलकुदको बारेमा रहेको हुन्छ त्यस्तै समसामायिक अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूको बारेमा रहेको हुन्छ त्यस्तै विविधबाट होइन यसको विविधबाट पनि बिस मार्क्सको आउने गर्छ विविधबाट बिस मार्क्सको आउने गर्छ होइन जसमा एक एक एक मार्कको बिसवटा प्रश्नहरू रहेको हुन्छ जसमध्ये सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल एन दुई हजार अन्ठाउन्नबाट रहेको हुन्छ त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नियमवाली दुई हजार बहत्तरबाट त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बल भर्ना सम्बन्धी समावेशी व्यवस्थाबाट रहेको हुन्छ त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी समसामयिक जानकारीहरू रहेको हुन्छ त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पद श्रेणीबाट सौ सत्र प्रहरी बल नेपालको संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सहभागिता यति क्वेसनहरूबाट होइन यतिबाट सत्तर अङ्कको क्वेसनहरू सोध्ने गर्छ त्यो पत्रकै खण्ड बीमा खण्ड बीमा आइक्यू रहेको हुन्छ जसबाट होइन नम्बरिङ रिजनिङबाट दस मार्कको रहेको हुन्छ जसमा number analogy number classification odd one out साथै number series number coding and decoding percentage average profit and loss ratio and proportion साथै डाटा इन्टरप्रे इन्टरप्रिटेसन साथै म्याथमेटिकल अपरेसन साथै अर्थमेटिकल रिजनिङ गरेर होइन यसबाट दस मार्कको आउने गर्छ नम्बरिङ रिजनिङबाट त्यस्तै गरेर होइन दुई नम्बरमा अब्सट्र्याक्ट रिजनिङ टेस्टबाट दस मार्क चोराएको हुन्छ जसमा चाहिँ series classification analytical reasoning spotting out of the embedding figure साथै फिगर म्याट्रिक्स साथै पेपर कटिङ रुल डिटेक्सन साथै ग्रुप अफ आइडेन्टिकल फिगर गरेर यसबाट ट्र्याक रिजनिङ टेस्टबाट दस मार्क्सको राखेको हुन्छ त्यस्तै तिन नम्बरमा भर्बल रिजनिङ टेस्टबाट होइन भर्बल रिजनिङ टेस्टबाट पनि दस मार्कको रहेको हुन्छ जसमध्ये series completion classification blood relationship direction sense test alphabetical test eligibility test assertion and reason साथै सिचुएसन रिएक्सन गरेर होइन यो सबै थियो होइन द्वितीय पत्रबाट यतिको द्वितीय पत्रमा चाहिँ यतिबाट टपिकहरूबाट रहेको हुन्छ चाहिँ यसको तृतीय पत्रमा होइन यसको तृतीय पत्रमा नेपालको संविधान र पेसा सम्बन्धीबाट रहेको हुन्छ जसमध्ये खण्ड एमा चाहिँ नेपालको संविधानबाट पचास अङ्क सोध्ने गर्छ जसमा चाहिँ आठवटा होइन पाँच मार्कको आठ अङ्कको पाँचवटा क्वेसनहरू रहेको हुन्छ जुन चालिस मार्क्सको हुन्छ र एक अङ्कको होइन दसवटा क्वेसनहरू रहेको हुन्छ जुन दस मार्क्सको हेस्ट्री गरेर यहाँ पचास अङ्क सोध्ने गर्छ जसमा चाहिँ नेपालको संविधानको विकास क्रममा विकास क्रममा साथै नेपालको वर्तमान संविधानको बारेमा साथै नेपालको संविधानको मूलभूत विशेषताहरू साथै नागरिकता र मौलिक हक र कर्तव्यको बारेमा साथै राज्यको निर्देशन र सिद्धान्त नीति तथा दायित्वको बारेमा राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड साथै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको बारेमा त्यसको साथसाथै होइन कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापालिकाको सम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा त्यसको साथसाथै सङ्घीय आर्थिक र कार्य प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा साथै संवैधानिक अङ्ग र निकाय सम्बन्धी जानकारीको बारेमा त्यसको साथसाथै राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था र सङ्कटकालीन अधिकारको बारेमा र राजनीतिक दल सङ्क्रमणकाली व्यवस्थाको बारेमा साथै सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबिच अन्तर सम्बन्धको बारेमा र अनुसूचीहरू एकदेखि लिएर नौसम्मको बारेमा रहेको हुन्छ यो खण्ड कमा रहेको हुन्छ होइन तृतीय पत्रको त्यस्तै यसको होइन खण्ड बीमा चाहिँ यसको तृतीय पत्रकै खण्ड बीमा होइन तृतीय पत्रकै खण्ड बीमा चाहिँ खण्ड बीमा चाहिँ छौ छ अङ्कको पाँचवटा क्वेसनहरू रहेको हुन्छ जुन चाहिँ तिस मार्क्सको हुन्छ र दुई अङ्कको दसवटा क्वेसनहरू रहेको हुन्छ जुन चाहिँ बिस मार्कको हुन्छ यसरी गरेर पचासवटा चाहिँ पेसागत सम्बन्धीबाट रहेको हुन्छ तृतीय पत्रमा जसमा चाहिँ होइन तृतीय पत्रमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी जानकारीबाट रहेको हुन्छ सशस्त्र प्रहरी बलको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट रहेको हुन्छ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको दर्जा एवं दर्जनी चिन्हहरूबाट रहेको हुन्छ सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको दर्जागत श्रेणी विभागबाट रहेको हुन्छ सशस्त्र प्रहरी बल सेवा आयोगबाट रहेको हुन्छ त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मिसन र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट रहेको हुन्छ विपद व्यवस्थामा राज सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट रहेको हुन्छ त्यस्तै सीमा सुरक्षा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट रहेको हुन्छ त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बल एन दुई हजार अन्ठाउन्नबाट र सशस्त्र प्रहरी बल एन दुई हजार बहत्तरबाट र स्थानीय प्रशासन एन दुई हजार अठाइस र विविध विषय विविध विषय समावेशीकरण र मानव अधिकार र लैङ्गिक समानता समता र समानताबाट गरेर होइन यसरी गरेर तृतीय पत्रको इक्जामहरू यति टपिकबाट हुने गर्छ जुन चाहिँ सय मार्क्सको हुने गर्छ पचास पचास मार्क पचास मार्क्स नेपालको संविधान र पचास मार्क सेवा सम्बन्धीबाट गरेर तृतीय पत्र हुने गर्छ अब त्यो तृतीय पत्रमा पास भइसकेपछि पाँचौँ चरणमा पुग्छ र पाँचौँ चरणमा यसको विशेष स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ जसमा चाहिँ ब्लड चेकअप हुन्छ होइन जसमा चेस्ट चेकअप हुन्छ त्यस्तै सरम क्रिएटिन हुन्छ त्यस्तै युरिन रुटिन हुन्छ त्यस्तै HIV HBS AG VDRL checkup हुन्छ त्यस्तै एनटिएससिभी चेकअप हुन्छ त्यस्तै drug of abuse checkup test हुन्छ त्यस्तै युरिन प्रेग्नेन्सी टेस्ट हुन्छ यो फिमेलको लागि मात्रै हुन्छ होइन होइन परीक्षा परीक्षणहरू हुनुहुन्छ र यसमा पास भइसकेपछि होइन यसको चाहिँ चौथो चरणमा होइन फोर्थ सिक्स फेजमा के गर्छ अन्तर्वार्ता लिने गर्छ र अन्तर्वार्ता लिएर त्यसपछि के गर्ने गर्छ पास हुने गर्छ र यसको अन्तर्वार्तामा चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बल यति टपिकहरूबाट रहेको हुन्छ हस् आजको यस भिडियोमा यति किनिरहेको होस् thanks for watching this video and don't forget to subscribe this channel for more information